Ah, Toto! Ah, Toto! Meu pai venha me ajudar, meu pai venha me valer. É um grande orixá, Toto Baluaê. Meu pai venha